खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड के मारचा पंचायत के मारचा गांव में तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री पौलो सोरेन जी के मत से एक प्याऊ का निर्माण कराया गया है मगर प्याऊ बने कई महीने बीत गए मगर फिर भी यह प्याऊ चालू नहीं हो पाया है प्याव चालू नहीं रहने के कारण यहाँ की जनता और स्कूल के बच्चे बहुत ही परेशान हैं अभी हमारे बच्चे पानी पीने के लिए यहाँ चार चपक्कल है लेकिन चार चपक्कल में दो चपक्कल ठीक है दो चपक्कल का भी यूज नहीं हो रहा मतलब पानी नहीं निकल रहा है उसके बाद बाकी तो बगल में कुआ है कुआ के बगल में प्याऊ है हाँ, हाँ उसका क्या स्थिति है कुआ के बगल में प्याऊ है वो विधायक मग से बनी है और उसका रंग रोगन बोरिंग आदि तो हुआ है और यहाँ तक जानकारी थी कि उसमें कमर्सेबल मशीन फिट हुई थी और वो कोई रतीन तत्व तो तो आया तो कैसे करके कोई तो निकाल के ले गया तो अभी आप लोग उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं अभी तो उसका तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं बदलाव तो यही चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ साढ़े पाँच सौ बच्चे हैं और इन बच्चों को आ, पीने का पानी चाहिए और ये कुआँ से आ, पानी समय बे समय लेते हैं तो ये पियाओ की सुविधा हो जाने से तो एक भय हमारे मन में हर हमेशा बनी रहती है कि कुआं से पानी खींचने में कहीं हमारे बच्चे कुएं में तो नहीं गिर जाए आप तमाम वीडियो देखने वालों से मैं यह अपील करता हूं कि आप हमारे तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री पोलू सुरिन जी को मोबाइल नंबर से कॉल करके समस्या से अवगत कराएं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और यहाँ के लोग इस प्याव का लाभ उठा सके मैं अमित कपनो खूंटी जिला से इंडिया नट के लिए